welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ವಿಫಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ಕಾಗದದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ failure is like a piece of paper floating on water goes extinct soon